darsimizda davom etamiz sizlar bilan tashqi devorni chizib olgandik endi bu chizib olingan holatda biz bunga e, pol qismini o'rnatamiz pol hozir biz faynga o'tkazib qo'ygandik boya buni biz e, faynni chalkashib ketmaslik uchun hozircha ko'rsga o'tkazib qo'yamiz ya'ni oddiy ko'rinish eng sodda ko'rinish mana ortiqcha detallarni ko'rsatmayapti Xo'p, hozir pol chizishdan oldin bir marta e, uch o'lchamli holatda o'zi qanaqa chizilayotganini ko'rsatib beraman sizlarga. E, bu yoqda e, uy shaklidagi qism bizga uch o'lchamni hosil qilib beradi. Hozir o'z asli uch o'lchamli holatni ko'rish uchun Project brauzerdan ko'rgan ma'qul, lekin bu yoqda hozir yo'q, chunki birinchi loyihani umuman Revitni ochgan paytimizda, Andazani ochgan paytimizda bizda E, project brauzerda ko'rinmaydi shunda birinchisida mana mana bu belgini bosadigan bo'lsak e, endi ko'rishimiz mumkin va mana bu yerda ham mana 3d views e, yozuv paydo bo'ldi mana shu yerdan ko'rishimiz mumkin masalan o'chirib tashlayman mana yozuv o'chmadi turibdi shunga yozuvga mana minus plyus turgan bo'lsa bosadigan bo'lsak mana paydo bo'ladi mana shuni 3d ga ikki marta bosadigan bo'lsak bizga uch o'lchamli kirib beradi buni oldingi darsda ko'rgandik endi hozir bu o'sha ishlash chizig'idan sal chekkaroqda joylashib qolgan ekan shuning uchun buni level birdan o'tib mana ishchi hududning markazirog'iga olib kelamiz shunda e, har xil qiyinchiliklar olib kelmaydi endi uch o'lchamli holatda ko'radigan bo'lsak mana e, qulayroq joyda joylashdi devorimiz mana mana shunaqa shaklda qurildi hozir ho'p yana level birga o'tamiz <coughs> endi polni chizishni boshlaymiz pol mana arxitektura bo'limida florida esinglarda bo'lsa e, florni bosamiz e, polni oladi generik bir yuz ellik millimetr o'zimiz kerakli xohlagan polni tanlashimiz mumkin masalan aytaylik generik uch ni tanladim generik uch ni. endi polni men hozir e, mana mana shu shakllar orqali chizishim mumkin mana bu devor orqali chizishdi e, kelinglar endi bu safar pick lines orqali o'tgan o'sha pol mavzusida biz pick walls orqali chizishni o'rgangandik endi pick lines orqali chizishni sizlar bilan bu safar ko'rib o'tsak amaliyotda hop buni oldim pick lines e, chiziqni to'liq chiziqni har qanday devorni chizig'i bo'ladimi yo o'z chizig'i bo'ladimi e, har qanday chiziqni pol chizig'iga chegara chizig'iga aylantirib beradi mana bosdim polning pushti rangda ko'rsatib beryapti pulni chegara qismi yana olindi va tashqisiga chizishim kerak edi hozir adashdim buni ham surib qo'yamiz bu yoqqa buni ham tashqisiga chizamiz va mm, mana bu o'z chizig'iga chizaman mana buni tashqisiga tortib qo'yaman endi ulanmagan joyini mana mana bu buyruq orqali biz ulardik esinglarda bo'lsa mana bundoq bo'lib qo'ysak ulanadi ya'ni avtokatdagi xuddi chamfer belgisiga o'xshaydi mundoq mundoq mana endi bizda hozir polimizni mana bu qismi 3 e, metr bu tomonga yurishi kerak e, buni qanday qilsak bo'ladi masalan har xil usullar bor move orqali qilamiz oddiy moveni ham o'tganmiz olamiz surilishi kerak bo'lgan elementni dan ishlaymiz yoki xohlagan bo'sh joyimizdan ishlashimiz mumkin mana bo'sh joydan ishladim 3000 yozaman 3000 yozib enter bossam mana bizga e, polimizni uzaytirib berdi va bu tarafdan ham xuddi shunday 3000 e, millimetr suriladi yo'q bizda Э, hozir e, bu tarafdan 3 mm millimetr emas ekan shunday qoldirib turamiz shu holatda qoldiramiz ho'p endi buni ham hozir har xil e, noqulayliklar kelib chiqmasligi uchun devorni tashqisiga emas ichki tarafga tortib qo'ya qolamiz mana mana bu qismini polni ushlab turib sichqonchani chap tugmasi bilan o'sha chiziqni ushlab tortadigan bo'lsak bizga ichki e, qismiga tortib beradi bo'ldi mana shu holatda e, bizga pol chizib oldik endi e, finishni yuborsak polimiz tayyor bo'ldi uch o'lchamli holatda mana bunaqa holatda ko'rinadi pol endi kelinglar mana shu yerda levelda nima ish qilayotganimizni har safar uchidagi o'tib ko'rmaslik uchun bitta oynada hosil qilib olamiz bu narsa esinglarda bo'lsa tile views edi tile viewsni bosadigan bo'lsak mana ikkita e, ko'rinishni bitta oynada ochib beradi bu yoqda nima ish qilayotgan bo'lsak bu yoqda ko'rib turamiz shunda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun endi demak endi xuddi o'sha polni men ikkinchi qavatga qo'ymoqchiman yana chizib o'tirmaslik maqsadida esingizda bo'lsa e, nusxa olib o'tkazish usulini o'rgandik polni belgilayman Э, mana bu yoqda modifyda copy to э, clipboard buyrug'i turibdi yozuv chiqadi o'shani bosadigan bo'lsak mana polimiz nusxa oldi endi paste ya'ni qo'yish qayerga istalgan bo'lsamiz mana e, bizda align to selected levels bor bu e, tanlangan levelga qo'yish o'shani bosadigan bo'lsak bizga levellar kelib chiqadi biz qaysi qaysi levelga qo'ymoqchimiz ikkinchi levelga ya'ni ikkinchi qavatimizga qo'ymoqchimiz bu polni o'shaning uchun ikkinchi qavatni bosib okni bosib yuborsak mana ikkinchi qavatga ham bizga kopiya olib beradi endi endi nima qilamiz endi bu polimizni shakli lekin bunga o'xshamagan biroz boshqacharoq bo'ladi shuning uchun e, polimizni o'zgartiramiz bu qanday bo'lardi hozir polimizni leveldan qarab o'zgartirgan ma'qulroq bu yoqdan o'zgartirish qiyin o'shaning uchun ikkinchi qavatda levelni ochib olaman mana e, project brauzerda mana level ikki e, flur project brauzerda flur plansda level ikki degan narsa bor chunki qanchani chap tugmasini ikki marta bosadigan bo'lsak mana level ikkiga o'tdi level bir bizga hozir kerak emas level ikkiga o'tdi mana uch o'lchamli holat va level ikki shuni biz e, tile yuz qolamiz tile yuz level ikki uch o'lchamli holat level ikkidagi polimizni belgiladim uni o'zgartirmoqchiman mana esinglarda bo'lsa polni o'zgartirish edit boundary edit boundaryni bosdim chegaralarni ko'rsatib berdi hop mana bu chizig'imiz o'zgartirishimizga ko'ra mana bu chizig'imiz bir yarim metr pastda bo'ladi bir ming besh yuz millimetr tortdim pastdagi birinchi qavatdagi polga nisbatan ikkinchi qavatdagi pol bir yarim metr kichikroq bo'ladi endi e, shu holatda e, buni qoldiramiz shu holatda qoldiramiz hozir va e, finishni bosamiz mana uch o'lchamli xatda ko'rishimiz mumkin bu mana ikki xil polga ega bo'ldi endi bunga biz hozir kelinglar kolonnalar o'rnatib chiqamiz kolonnalarni birinchi qavatdan o'rnatganimiz ma'qulroq mana birinchi qavatni ochdim ikkinchi qavat mana turibdi hozir bizga u kerak emas birinchi qavat kerak kolonnani o'tgan darsda o'tgandik esinglarda bo'lsa arxitektura bo'limida kolumn va arxitektura kolumn kerak bizga hozir bizga mana hozir to'g'ri to'rtburchak shaklidagi kolonna oldi bizga kvadrat shaklidagi kolonna kerak mana to'rt yuz yetmish to'rt yuz ellik yettiga to'rt yuz yetmish besh bu ham to'g'ri to'g'ri to'rt burchak shaklda ekan e, buni biz o'zgartiramiz kvadrat shakliga avval duplicate qilardik ya'ni nusxa olish uchun o'sha andazani o'zidagi kolonna yo'q bo'lib ketmasligi uchun o'zgartirib qo'ymaslik uchun xossalarini duplicate qilamiz nomini o'zgartiramiz shu orqali nusxa olinadi uch yuzga uch yuz qilmoqchiman kolonnani yo'q uch yuzga uch yuz emas uch yuz ellikka uch yuz ellik qildik sal kattaroq bo'lsin ya'ni yukni ko'tarib turishlik darajasi oshadi o'shanda uch yuz ellikka uch yuz ellik millimetr okayni bosdim nusxa oldi nomini o'zgartirgan holatda endi hossalarini o'lchamlarini o'zgartiraman uch yuz ellik uch yuz ellik ya'ni bo'yiga va eniga bu yoqda okayni bosaman okayni bosaman bizda o'sha uch yuz ellikka uch yuz ellik kolonna olindi uni endi hossalarini o'zgartirib chiqaman ya'ni hozir level birga chiziladi anaqa top base base ya'ni asosi pastki qismi level birga chiziladi faqat e, ustiga qismi level ikki bo'lib qolibdi uni biz roof level ya'ni tomgacha o'zgartirib qo'yamiz bo'ldi qolgan hossalari hozircha bizga ma'qul shuning uchun shundoq qoldiramiz o'zgartirmaymiz e, ikkita e, ikkita o'q kesishgan joyga bu kolonnani qo'yamiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz kolonnalarni qo'yib oldik endi e, buni mana uch o'lchamli holatda ko'rishimiz mumkin faqat bizga bu qurayotgan uyimizda kolonnalarimiz e, tomgacha emas tomdan ham baland bo'lishi mumkin kerak tomdan ham baland bo'lishi kerak ya'ni e, tomni hozir ustiga uchburchak shaklda anaqa shaklda tom quramiz o'shanga tegib turishi kerak hozir uni necha metr balandlikda tom necha metr balandlikda bo'lishini hozir bilmaymiz shunchaki taxminan uni e, o'sha roof leveldan eng tepa qavatdan besh metr balandlikka ko'tarib qo'ya qolamiz uzunligini keyin qolganini tom qurgandagi to'g'rilamoz hozir hammasini bitta bitta o'zgartirib chiqqandan ko'ra hammasini belgilab olgan ma'qulroq shu joyni o'zida bitta narsa o'rgatib ketaman bittasini belgilaymiz va sichqonchani o'ng tugmasini bossak bizda pastroqda select all instance ya'ni barcha o'xshash e, elementlarni belgilash degan buyruq bor o'shandan visible in view ko'zimizga ko'rinib turgani va in entire project va proyektdagi mana shu loyihamizdagi barcha e, bir xil elementlarni belgilash degan so'z bor bizga именно mana shu kerak loyihamizdagi barcha elementlarni belgilash shuni bosadigan bo'lsak mana hamma e, o'sha birinchi belgilaganimga o'xshagan barcha elementlar mana belgilanadi ya'ni kolonnalar va belgilangan holatda biz buni mm, mana top offsetini ya'ni eng baland nuqtasidan qanchadir masofa balandda 0 masofa turibdi biz biz unga 5000 yozamiz 5000 yozsak ya'ni 5 metr bizga ko'tarib berdi kolonnalarimizni mana 5 metr endi ko'rayotgan bo'lsalaring e, bu yoqda polimiz xunuk turibdi ya'ni ichki qismiga chizib qo'ygandik e, chiroq turish chiroyliroq turish uchun tashqi qismiga chizishimiz kerak ekan o'sha yerda xato ketgan ekan shuning uchun biz level birda turibmiz va polimizni belgilaymiz mana belgilandi editni edit ni bossak polimizni o'zgartirishimiz mumkin birinchi qavatdagi polimizni buni ushlab turib mana o'ng tugmani bosib bosib turgan holatda sichqonchani harakatlantirib tashqi qismiga olib kelib qo'yamiz ana yana finishni bosib oladigan bo'lsak hammasi joyiga tushdi bo'ldi ho'p kolonnalarni qurib oldik endi biz bunga hozir yana bitta narsa esdan chiqibdi devorlarimizni biz birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha bergan ekanmiz buni tomgacha qilib qo'yamiz hamma uchala devorimizni belgilaymiz kontrolni bosib turgan holatda esinglarda bo'lsa tushuntirgandim bitta devor belgiladim ikkinchisini belgilashim uchun kontrol bosib turibman shunda birinchisi e, o'chib ketmaydi mana uchinchisini ham kontrol bosib turgan holatda belgiladim va bu yoqda mana top constraintni rufga olib kelib qo'ydim o'zi ruf degan hozir adashgan ekanman ikkinchi qavatda deb o'ylayman mana mana bu qismigacha ikkinchi qavat bo'ladigan bo'lsa bu yog'i ruf hamma joyda bo'ldi endi buni ustiga tom quramiz tomni mana ikkinchi qavatga o'tib olaman ikkinchi qavatdan turib qurgan ma'qulroq ikkinchi qavatdaman demak tom qurmoqchiman tom esingizda bo'lsa ruf arxitektura bo'limida ruf stelkani bosib mana birinchisida quramiz uch burchak shakldagi bosdim bosganimda generik to'rt yuz mayli o'shanda qura qolaman bo'ladi bunda va tomimiz aytdik mana e, mana bu yerda mana bunaqa uch burchak holatda tom quriladi uch burchak to'rt tarafini tom chegaralari bilan belgilab olaman bizga mana bu buyruq kerak bo'ladi yana mana bu qismini mana bu qismini belgiladim va mana bu qismini mana bu qismini belgiladim endi bularni birlashtirib chiqaman tutashtirib chiqaman bu yana o'sha boyagi buyruq trim extend avtokatdagi xuddi chenfaga o'xshagan buyruq chiziqlarni tutashtirishda foydalaniladi endi tom faqat e, chiqib turishi kerak oldinga eshikda biz o'tgandik e, tom e, qanchadir masofada tashqariga chiqib turishi kerak sababi o'sha devorga yomg'ir yoqqanda suv tegmasligi uchun buni hammasi uning uchun hammasini belgilab nima qilardik hop e, mana bu offset from roof base ga 500 yozamiz yo'q bu e, bizga tomni o'rnatayotgan qismimizdan qanchadir masofada balandda turishini bildiradi buning uchun biz hozir belgilab turib define slope ni o'chirib turamiz va buni chizayotgan paytimizda o'sha narsani berib ketishimiz kerak edi ya'ni chertgan paytimizda aytdi offset degan yozuv chiqardi o'sha offsetga qanchadir masofa bergan bo'lsak bizga tonni o'shancha masofada tashqariga e, qochirib chiqarib berardi shuning uchun hozir endi buni qo'lda e, o'zimiz ko'chiramiz tomni ushladim movni oldim va 500 yozaman ya'ni yarim metr tashqariga chiqdi bu tarafini ham xuddi shunday ushlab turib mana 500 enter bu yog'ini ham 500 enter e, bu tarafini 500 emas 1 metr e, chiqaraman e, ko'proq hovli taraf bo'lganligi uchun ko'proq chiqadi ayvonni ham hisobga olgan holatda 500 emas 1000 1000 millimetr ana qilib oldik endi biz uchburchak shakli bu tarafda bo'ladi dedik o'shaning uchun e, avvalo bu tomda qurilishi kerak level ikki bo'lib qolibdi o'shanga e, base levelni ya'ni qurilish chegarasini rufga berib qo'yamiz mana rufga berildi endi buni bunaqasiga uchburchak bo'ladi deganimiz uchun faqat shu ikkita qismida biz define slope ya'ni qayrilish e, burchaklarini berib qo'yamiz e, bu yog'i bu yog'ini define slope mana o'chirilgan o'chiq holatda bo'lishi kerak bo'lmasa konvert holatga kelib qoladi tomimiz faqat mana bu ikkita qismida defines slope bo'ladigan bo'lsa e, tomimiz mana bunaqa cho'chak holatda bo'ladi buni graduslari mana o'ttiz o'ttiz bizga mana shu yetadi o'zgartirmaymiz mm, ho'p hammasini to'g'irlab oldik roof levelga qo'ydik endi e, finishni bosadigan bo'lsak mana e, bizga tom qilib berdi save the project ya'ni saqlash qilinayotgan loyihani eslaysiz birinchi darsda tushuntirganda loyihamizni saqlashni so'rayapti qanchadir masofada qanchadir vaqtda so'rab turadi bu narsani shu shuning uchun saqlab qo'ygan ma'qul mabodo o'chib ketadigan bo'lsa svet chiroq o'chib qoladigan bo'lsa ishimiz o'chib ketadi man ham saqlab qo'yaman project bir saqladim endi mana tomni turishi yaxshi faqat faqat bizda e, mana bu kolonnalarimiz ancha tepaga chiqib turibdi undan undan ham tashqari avval esinglarda bo'lsa tom mavzusida o'tgandik devorlarimizni ochiq joyi qolmasligi kerak mana e, devorlarimizni tom bilan umuman yopishlik uchun biz attachdan foydalanardik ya'ni hamma devorni belgilab chiqamiz tom bilan har qanday ochiq joyni yopadi berkitadi hamma devorni belgilab esinglarda bo'lsa aptishni bosardik va nima bilan tom bilan belgilagan bo'lsak mana endi tom va devor o'rtasida hech qanaqa ochiq joy qolmadi endi tomni yana ham bir chiroyliroq ko'rinishga olib kelish uchun bitta narsani ko'rsatib o'taman shu joyda tomni belgilaganimizda mana bu yerda bizda e, construction bo'limida konstruksiya bo'limida refter cut tomni qirralarini E, kesish degan narsa chiqadi bu tomni hozir xunuk turibdi bunaqa turishi tom uchun chiroyli emas arxdek turadi mana shu yerdan har xil shakllarda olib kesish mumkin bizga hozir two cut plan kerak ikkitalik kesma orqali qilingan tom va bunga pastida face'ga e, depth turibdi ya'ni mana bu ikkita ediyu kesma hozir bitta turibdi chunki mana bu nol turibdi agar bunga biron bir son beradigan bo'lsak chiroyliroq chiqadi ikki yuz berdim ikki yuz mana chiroyliroq ko'rinishga ega keldi tomimiz endi kolonnalarimiz kolonnalarimiz bizda ancha yuqoriga chiqib ketgan o'shaning uchun bularni joyiga qaytarib qo'yamiz shu tomga tom bilan bir xil urvingga olib kelib qo'yamiz bularni xuddi shu bittasini belgilaymiz o'ng tugmani bosamiz va select all instance boyagi xuddi hamma e, kolonna belgilash uchun bosdim va mana hamma kolonna belgilandi endi buni ham attach chiqaramiz hammasi belgilangan holatda attachni bosamiz nima bilan tom bilan mana faqat mana bu qismi tegmadi buni ham tekis yo'li bor e, yana uning uchun hammasini belgilab qo'yishimiz kerak mana belgiladim va belgilaganimizda mana attachment justification degan yozuv chiqadi e, proportis bo'limida minimum instruction minimum holatda turganligi uchun buni maksimumga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak maksimal darajada e, tomga o'zi borishi kerak bo'lgan joyga tegadi mana endi chiroyliroq ko'rinishga ega bo'ldi ho'p sizlar bilan uyimizni korobkasini qurib oldik endi e, bu uyimizni xonalarga ajratamiz bu hozir yigirma yigirma ikki minut bo'lib ketdi darsimiz keyingi darsda bu xonalarga ajratishni ko'rib o'tamiz qisqacha